اه ها آه. هما هيعرفوا يغسلوا اسنانهم ويخشوا السرير اقعد انا عايزك سامحها يا رب قيم <laughs> <laughs> بدك تقبرني وحيد ليكون حلمت في وحدة غيري ترى والله أذبحك ميكلوس بوتي ميكلوس بوتي ميكلوس بوتي ميكلوس بوتي طيب ماشي اوكي طيب ماشي يلا هكلمك بعدين يلا مع السلامة شفتي بقى؟ رامي حبيبي كيف هتندم يا مسيان اكس ما يرحم رب يلا يلا برجع كيف كمان